泰拳的摆拳和拳击的摆拳到底有什么区别呢？我们今天有请到了阿力老师，拳击社的阿力老师啊。然后拳击的摆拳是什么样的呀？拳击摆拳啊，拳击摆拳首先你是摆拳打什么位置？首先摆拳就打外线的，所以呢在发力的时候转体发力，胳膊肘要抬起，抬起转对平行抬起。你打的时候呢，只要你用拳锋就行。你也无所谓是不？是欧式的还是美式的这种？对啊，其实这样打也可以，这样打也可以。这样打弊，这样打弊端就是什么呀？ 就是远的打不了嘛，就比如你离我特远，我打一摆拳过来，对，打不了了，打不了了，一般都是开掌，是吧？开掌。这个时候呢，可能就是啊，拳击拳击是不能拿这儿打的，是吧？不能拿开掌的。哦，就区别啊，跟泰拳区别，泰拳是可以拿这儿打的，自由搏击规则也可以的。对，拳击是不能开掌，所以呢，近战的时候它可以这么打，快。而远距离的时候是打不了的，所以呢，就必须得这样打，把手平过来。哎呀，同一叫俄罗摆拳摆过来了，摆过来了。但近战的时候我都可以这么打。 所以呢，没有规定说你必须这么打或这么打，但你要训练的话呢，其实这么练，这么练都可以啊。但后期的时候得通过距离。我们看看前手摆拳，阿弟老师这个脚，看他怎么转的，是跟泰拳一样吗？ <laughs> 看看，看他是转脚尖，这样是吧？ <laughs> 更好的发力，对吧？哦，是这个样子，啊，这是有区别的啊。你看，打打泰拳或者有拳腿的格斗术是这样的，我们一般不转脚尖，就是我们教教的时候不要转脚尖，为什么呢？因为一转脚尖呢，配腿。 就转过来，再转过来，你看这个角度了吧？你再转回去低扫的时候，四十五度往这边走，他要走的度数太多了，再低扫，或者呢，我打摆拳转脚尖，对方可能低扫直接踢到我膝盖的外侧，踢什么了？踢到韧带，然后副韧带有可能受伤。所以在给初学者练习的过程中呢，泰拳里边或站立格斗里边，不建议转脚尖。但是作为教练或者老运动员，其实你转不转无所谓，为什么？因为对手可能离得特别近，离得这么近。 对吧？而且你能判断这么近的距离，他能不能低扫你，或者他有没有你在打摆拳低扫的意识？可能我就是发现他没有这个意识，那就是借这个机会，那觉得这个摆拳我就可以很重的打中他，我就要转脚尖，我就要把力蓄得更稳一些，对吧？对，然后这打打下啊，这不是也不是出于转尖，很多人是认为转脚转脚尖他这么打，主要是为什么？是为转体啊，转体对，压住重压住转体。 带过来，对。起坐练的时候呢，可以走；打前摆的时候，可以通过律动啊什么的，进入一个躲闪动作。嗯。有的同学后直，嗯。假动作骗过来，给前手动作发力空间，直接棒带过来走。蹦。对，所以说，对，其实我们做这个，呃，就是如果转体也可以脚尖。 也可以不转，对，也可以不转。看转体，刚开始练的时候，转接也可以不转，对吧？就是你就没有那么没有那么通畅的感觉，是吧？刚开始练的时候，新手练的时候啊，我们都要这么去教，让充分找发力。到后期的时候，就好比什么呀？你你跑个十公里，对，你最后你跑个二十公里，你就不行了，就这么一道理。所以你刚开始练的时候，我发力，我这么去练，到后期你发力感找到之后呢，直接就可以，啪就完了，打。对，对，就不用把动作做的这么明显了，对吧？ 所以总结一下啊，泰拳跟拳击的呃摆拳有什么区别呢？看来啊，一个是在拳击里面你是不能开掌的，对，不能。在泰拳里面呢，或自由搏击规则下，这么远的距离打，其实直接开掌拍一下，啪拍一下低扫 OK 的。但是拳击规则不允许的，拳击规则。对，还有就是转脚尖，对吧？打泰拳或自由搏击规则转腰，然后尽量克制不要转脚尖，对吧？如果你在听这期很多是新手，新手就克制一下，不要去转，养成了坏习惯。 可能你想克制啊，克制不了，对方把你的韧带踢伤，好吧？就这期啊，感谢收看，下期见。